Bueno, mi nombre es Rudiceli Valtierra Rajim. Eh, pertenezco a la comunidad de Surja, conocido como Xochitlahuaca, en el estado de Guerrero. Eh, ahí habitamos Angueñamtar, como nos autorreconocemos, y hablamos el idioma que es la palabra del agua. Y bueno, desde hace más de 10 años, en el año 2002, eh, pues el pueblo, la gente del municipio y de las comunidades que conforman el municipio, eh, pues se replanteó nuevamente eh, que nuevamente hubiera en la comunidad las autoridades tradicionales, como lo hacían, venían haciendo los abuelos, como forma de organizarse dentro de la comunidad. Y fue cuando a la par eh, se retoman las autoridades tradicionales eh, a base de consultas en, las, comunidades y a su vez se plantea la necesidad de tener un medio de comunicación para la comunidad, para informarnos en nuestro propio idioma y decir pues lo que pensamos y cómo podemos seguir organizándonos como pueblo. Y es cuando surge en el 2004 eh, la radio Ñamta, la palabra del agua. Y así pues ha venido eh, existiendo la radio como un medio, como una herramienta de lucha también, de resistencia ¿no? en contra de, pues, este sistema que finalmente, eh, seamos indígenas o no, pues nos, eh, nos invade en, muchas formas. Entonces pues la radio ha servido para eso, para, para organizarnos, informando y a su vez pues también eh, fortaleciendo la, propia comunidad eh, en las formas que tenemos, en las tradiciones, eh, en, la lengua, ¿no? en el pensamiento. Bueno, la radio está basada en el permiso del pueblo. Es una radio independiente que no pertenece a ningún partido político, a ninguna religión y fue, fue consultada a base de la comunidad. Y desde ese momento, pues el gobierno eh, pues llegó ¿no? como a advertirnos cuando empezamos a transmitir que pues cómo estábamos transmitiendo si no contábamos con un permiso. Entonces en algún momento nos ofrecieron un permiso, ¿no? como dentro de esta legalidad que, que quiere el Estado, ¿no? pero a su vez concesionaban en muchos sentidos, ¿no? que ya no sería como lo habíamos planteado. Y entonces la comunidad dijo que no, que ya estaba el permiso del pueblo, que no necesitábamos ningún papel del Estado. Entonces, pues pasó a, eh, ser un foco para, el gobierno, entonces, de nivel municipal, estatal y federal. Más adelante, un compañero que pues, fue como parte de, de como fue, fue como más visible dentro de la, de la misma organización, eh, pues lo meten preso ¿no? en Metepec, y eso fue a partir de eh, las represalias y las, el delito fabricado por parte de la cacique, en ese momento eh, hacia de Ramírez, que era la presidenta municipal de la comunidad. Después vienen los operativos que empiezan a, después de que eh, refuerzan como las leyes de comunicación, y transportes. En ese momento pues llegan, eh, ya nos habían como avisado de que había operativos dentro de, la, pues todo el estado y todas eh, toda la, todo el país pues, de los operativos en contra de las radios comunitarias que transmitían sin, permiso. Y ya estábamos de alguna manera eh, informados, pero no esperábamos que, nos, pues, llegaran tan pronto entonces eh, pues ya, ya había como la, eh, había formados bases de, apoyo, le, llamamos como comités de apoyos, en varias comunidades, entre ellas está Zacualpan, que está media hora antes de llegar a Xochislahuaca, y nos avisan los compañeros que estaban entrando la policía eh, estatal y venían pues armados, llegaron a, la comunidad y pues en ese momento rodearon todo el, Cerro de las Flores, que es donde actualmente está la, cabina y está la, radio. Y, pero dio tiempo pues de como de avisar a, la población porque estábamos transmitiendo en ese momento y en eso pues la gente empezó a concentrarse en, en el lugar hicieron pues un bloqueo ahí y pues no, pudieron llevarse a ningún compañero ni compañera ni nadie de la comunidad. Bueno, eh, pues a través de mí, hermanas y hermanos del Congreso Nacional Indígena, compañeros de, ZLN, eh, adherentes a la sexta, eh, pues el mensaje que podría compartir ¿no? es de seguir organizándonos como pueblos, como tribus, como comunidades, como colectivos, como individuos, o como personas. acá lo que se está planteando, lo que se está compartiendo, pues es la defensa de la tierra, de la vida misma y de cómo buscar esas otras formas que no, no son individuales, las geografías sean distintas, la lucha es una misma y pues estamos, estamos en resistencia y justo esto nos está convocando para pues seguir buscando esas, eh, pues ese camino para eh, seguir pues resistiendo ante, ante este capitalismo que pues, nos devora a todos. A todos.